हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहां पर पाइथन में हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है जिसमें लिखा है a horse is run away ठीक है फिर यहां लिखा है वी आर रनिंग और फिर यहां लिखते हैं कुछ we are playing cricket we are playing cricket playing cricket E L A Y यहां ए रहेगा playing cricket C R I C K E T तो ये लिख दिया ये कुल मिला के तीन लाइनें हमने लिख दी और भी लाइनें हो सकती हैं जैसे मान लीजिए uh, uh, लिख देता हूं ही इज अ बॉय ठीक है इस तरह से और भी लाइनें आप दे सकते हैं तो कुल मिला के चार लाइनें हो गई हैं और इसको सेव किया मैंने स्टोरी डॉट टेक्स्ट के नाम से txt के नाम से ठीक है तो एक बार और दिखा देता हूं ये देखिए स्टोरी डॉट txt के नाम से सेव किया है और बाय डिफॉल्ट लोकेशन ही इसकी रहेगी ठीक है तो यहां पर ये इस नाम से सेव कर दिया हमने देख सकते हैं और ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे ही सेव रहेगी ये बात याद रखिएगा ये जो डिफॉल्ट इसकी लोकेशन है वहीं पे आप इसको सेव करेंगे ठीक है यहां पर ये कोड आप टाइप कीजिएगा file is equal to open अब मेरे फाइल के केस में मेरे फाइल का नाम है story.txt ये देख सकते हैं यहां पे story.txt के नाम से अभी मैंने सेव किया और यहां पर इसका नाम हमें story.txt तो दे ही दिया है यहां पर हमें story.txt ही रखना है जो नाम आपने दिया होगा वही रखना है फिर लाइन अंडरस्कोर काउंट किया पहले मैं इनिशियलाइज किया तो पहले जीरो रहेगा और फिर एक एक करके ये बढ़ेगा यहां पर if line is not equal to लिखा मैंने अगर लाइन नॉट इक्वल टू है मतलब बराबर नहीं है नॉट इक्वल टू का साइन है ये तो यहाँ पे स्लैश साइन लगा दिया तो लाइन चेंज हो जाए ठीक है और यहाँ लाइन अंडरस्कोर काउंट और यहाँ plus is equal to one लिखा यानी एक जुड़ जाए ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं और यहां पर फाइल को क्लोज कर दिया और फिर लाइन अंडरस्कोर काउंट को प्रिंट करा दिया तो इसको सेव करते हैं एक बार देखते हैं क्या होता है तो यहां पर बाय डिफॉल्ट लोकेशन पर ही मैं इसे सेव कर रहा हूं तो इसे किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं तो ये किसी भी नाम से सेव करके और यहाँ पर इसे रन करवाने की जरूरत है तो यहाँ से आप रन करवा लेते हैं तो जैसे ही रन करवाया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे फोर आ रहा है कितनी लाइनें हमने लिखी थी वो आपको दिखा देता हूं एक बार यहां से चल के ये देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार लाइनें हैं ना अगर मैं एक लाइन बढ़ा देता हूं ठीक है जैसे मैंने लिखा Sachin is playing P L A Y I N G ये प्लेइंग लिख दिया अब ये चार लाइनें हो गई तो चार लाइनें ये काउंट करके हमें देगा सेव किया और यहाँ से रन करवाया और कि ये टे, टेक्स्ट फाइल है पाइथन की फाइल नहीं होगी तो यहाँ पर एज अ टेक्स्ट फाइल आप सेव कीजिएगा ठीक है अब ये सेव हो जाएगा तो ये सेव हो गया अब हम एक बार अपना पुराना कोड जो है इसको फिर से चलाते हैं जो पुराना कोड हमने लिखा था ये देखिए ये वो कोड है यहाँ पर फाइल का नाम देना जरूरी है ठीक है तो फाइल का नाम है स्टोरी डॉट टी और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ये रहा इस तरीके से और यहाँ से आप इसको रन करवा लेते हैं तो ये रन करवाया रन करवाएंगे तो लाइनें कितनी प्रिंट हो रही है देख सकते हैं फाइव लाइन प्रिंट हो रही है क्योंकि हमने एक, एक एक्स्ट्रा तो जोड़ दिया यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा एक हमने जोड़ दिया इसमें ठीक है अगर हम एक और एक्स्ट्रा लाइन जोड़ जोड़ देते हैं लाइक यहाँ पर लिखा काइट ठीक है ये काइट लिख दिया केवल काइट लिख दिया अब यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं अब उसी कोड को दोबारा से चला देते हैं तो यहां पर ये हमारा कोड है और इसको हम दोबारा से यहां से रन कर देते हैं तो ये रन कर दिया तो ये अभी सिक्स आ जाएगा तो लाइन को काउंट करना है तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं ठीक है